Marshall Korlicz w Aberdeen podobno jeden z największych granitowych budynków w Europie jeżeli nawet nie największy Rook Broad Street i Queen Street no i pójdę zaraz zobaczyć być może jest jakaś nawet darmowa ekspozycja Aberdeen 31 maja 2014 roku A to widok na Broad Street i Union Street w Aberdeen sfilmowany 30 maja 2014 roku pogoda prześliczna przez ostatnich parę dni było fatalnie do nagrania czegokolwiek 30 maja 2014 Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. Stoję tyłem. Do ulicy Union Street, a tam jest George Street w Aberdeen no i oczywiście Union Street Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia Róg George Street, St. Nicholas Street, probably